નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડ મિત્રોની ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોમાં કપાસની નિકાસને લઈ આવ્યા સારા સમાચારને સાથે જ ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું તો વિડીયો પૂરો જોજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો મિત્રો હાલ દિવસે ને દિવસે કપાસની આવકો સતત ઘટતી જાય છે ને આજે રાજ્યભરમાં થઈને પંચોતેર હજાર મણની આવક સામે ભાવ ક્યાંક પાંચથી દસ વધ્યા હતા તો ક્યાંક એળમાં પાંચથી દસ રૂપિયા ઢીલા પડતા જોવા મળ્યા હતા હતા હાલ કપાસના ખેડૂતો ભારે નિરાશ થઈ કપાસ વેચી રહ્યા છે હજી ઘણા ખેડૂતો સત્તરસો થી અઢારસો ની રાહે પણ બેઠા છે અને રૂનું બજાર સતત ઘટી રહ્યું છે ઉપરાંત આજે કપાસિયા કપાસિયા ખોળમાં પણ બે ટકા જેટલો નરમ પડતા જોવા મળ્યા હતા ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ ચૌદસો પચાસ થી સોળસો પંચોતેરના બોલાતા ને ગામડે બેઠા આજે પચીસ રૂપિયાનો ઘટાડો થઈ પંદરસો થી પંદરસો પંચોતેરમાં સોદા થઈ રહ્યા હતા છેલ્લા પાંચ દિવસ બાદ રૂહમાં આજે સ્થિરતા જોવા મળી હતી એમએસપીના પર ખાંડીએ સાઠ હજાર પાંચસોના ભાવ બોલાતા આજે ગુજરાતમાં પાંત્રીસ હજાર તેમજ દેશભરમાં નેવથી પંચાણું હજાર ગાંસડીની આવક હતી હાલ યાન મિલોની નિકાસ વધવાના કારણે માંગ થઈ રહી છે તો મિત્રો અત્યારે યાનની નિકાસમાં એકાએક પચીસથી લઈને ત્રીસ ટકા વધારો નોંધાયો હતો પરંતુ ન્યુયોર્ક કોટન વાયદો વર્ષના તળિયા આવી જતા એમસીએક્સમાં પણ પાંચસોનો ઘટાડો થઈ વાયદો સાઠ હજાર આઠસો પચાસનો થઈ ચૂક્યો છે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલ કપાસના ભાવ કેવા ચાલી રહ્યા છે તે રાજકોટ ચૌદસો સિત્તેરથી સોળસો પાંત્રીસ આંબરેલી બારસોથી સોળસો ને છ સાવરકુંડલા ચૌદસો પચાસથી પંદરસો એક્યાસી જસદન તેરસો પચાસથી સોળસો ને વીસ રૂપિયા બોટાદ પંદરસો પાંચથી સોળસો ને આડત્રીસ મહુવા અગિયારસો પચાસથી પંદરસો ને આઠ જામજોધપુર ચૌદસો પચીસથી સોળસો છત્રીસ ભાવનગર તેરસોથી સોળસો રૂપિયા બાબરા ચૌદસો સિત્તેરથી સોળસો ને આડત્રીસ જેતપુર પંદરસો એકથી સોળસો ને અગિયાર વાંકાનેર બારસો પચાસથી સોળસો ને પંદર મોરબી ચૌદસો એંશીથી સોળસો ને દસ રૂપિયા રાજુલા એક હજારથી પંદરસો સાઠ હળવદ તેરસો પચાસથી પંદરસો સિત્તેર બગસરા તેરસોથી સોળસો ને ચાર ઉપલેટા ચૌદસોથી પંદરસો ને પંચોતેર રૂપિયા માણાવદર તેરસો સાઠથી સોળસો ને પચીસ વિંસ્યા ચૌદસો પચીસથી સોળસો ને પાંચ ધારી અગિયારસોથી સોળસો ખંભાળિયા ચૌદસોથી પંદરસો ને સાહીઠ રૂપિયા પાલીતાણા તેરસો પંચોતેરથી પંદરસો પચાસ હારીસ તેરસોથી પંદરસો ને સિત્તેર વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને એકવીસ વિજાપુર પંદરસો ત્રીસથી સોળસો ને સોળ રૂપિયા કુકરવાડા બારસો પચાસથી પંદરસો ને નેવ હિંમતનગર ચૌદસો પચાસથી પંદરસો ને ચોર્યાસી માણસા તેરસોથી પંદરસો ને એંસી કડી તેરસોથી પંદરસો ને ચોસઠ રૂપિયા પાટણ તેરસો સિત્તેરથી પંદરસો પંચાણું થરા પંદરસો એકથી પંદરસો ને સાઠ તલોદ પંદરસો પચાસથી પંદરસો પાસઠ દિયોદર પંદરસોથી પંદરસો ને એકતાલીસ રૂપિયા ગઢડા ચૌદસો સિત્તેરથી પંદરસો ને નેવ્યાસી ઢસા ચૌદસો પાસઠથી પંદરસો ને પંચોતેર ધંધુકા બારસો એકથી સોળસો ને અગિયાર જાદર પંદરસો નેવથી સોળસો રૂપિયા ધાંગધ્રા બારસો પચાસથી પંદરસો પાસઠ લીલિયા અગિયારસો અડસઠથી સોળસો દસ ખાંભા ચૌદસો એકથી સોળસો ચાર વડાલી પંદરસો પચાસથી સોળસો ચોવીસ રૂપિયા